Kita orang lelaki apa paling sakit tu cakap Apa yang paling sakit dalam hidup kita Bersunat kan Apa ya Itu pun tak ada siapa sanggup mengulang lagi <laughs> Bercakap dengan anak ke main lagi Alah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tak. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa, selama masih pandemi, kurang jangan lupa basuh tangan ya, cuci tangan dan selalu jaga kesehatan cuy ya. Selalu jaga SOP pastinya cuy. Oke, dan kali ini kita akan mereaksi lagi uh, ceramah atau uh, dakwah ya. Tapi ini singkat cuy ya, singkat banget karena di sini saya lihat durasinya itu cuma 7 menit ya, 7 menit. Tapi nggak masalah cuy ya, yang penting kita mendapatkan uh, pengajaran sedikit, hiburan pun sedikit sedikit gitu ya. Yang pastinya kita tidak sekadar membuat video saja tapi kita bisa mendapatkan pengajaran dan mendapatkan hiburan pula gitu ya. Oke, di sini judul videonya itu adalah lawak habis gandingan hebat Ustadz Abdullah Khairi dengan Syamsul Debat ya. Wah ini mereka pergandengan di sini cuy. Dua ustadz ini yang uh, sudah saya react cuy ya. Ustadz yang ada di Malaysia itu cuma dua ini yang uh, pernah saya react cuy ya. ya. Yang keseringan itu adalah Ustadz Syamsul Debat yang pernah saya react satu kali itu adalah Ustadz Abdullah Khairi cuy ya Membahas tentang Om Ustadz yang sudah meninggal gitu ya Dan itu sedih banget gitu ya Jadi buat korang yang baru join di channel NDTK Kalau memang suka dengan video ini silahkan di like Di share ke sosial media yang kalian punya Kalau nggak suka dislike aja cuy ya Dan kalau kurang ingin melihat video-video reaction saya tentang uh, eh, Ustadz ya Kurang bisa klik di sini cuy Nanti saya cantumkan di sini cuy di situ saya mereaksi uh, eh, Ustadz Syamsul Debat ya Kebanyakan Ustadz Syamsul Debat dan Alhamdulillah viewnya bagus-bagus gitu ya Oke karena ini durasinya singkat sangat Langsung aja cuy ya kita lihat apakah isi dari uh, ceramah atau dakwah kali ini cuy ya Oke langsung aja jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3, 2, 1 pung Lepas ini orang perempuan malah-malah okay. malah, jangan ungkit Wah di sini kayaknya saya pernah lihat eh, ada thumbnail video panjang ini cuy kalau nggak salah cuy ya kayak kayaknya saya pernah lihat thumbnailnya gitu ya sampai ya tiap malam mana lupa jasa saya apa jasanya tanah sebut <laughs> nanti mau flash kan yang itulah jangan sebut-sebut banyak baik yang kita buat jangan sebut dah kan ya Kemudian saling menghargai satu dengan yang lain Yang keenam saling mempercayai satu sama lain kalau nak tenang Suami pakai lalawa sikit mulalah tanya Ni lalawa sangat pakai ni sebuah hitam ni Ya pergi ceramah ni Pergi mana ni bau wangi semacam ni La ilaha illallah Abang pergi ceramah ha. Ni jangan kan tengok, tengok janda kan Kan <laughs> sebut tengok janda Tadi aku tak terfikir kau sebut langsung teringat <laughs> <laughs> Kan, jangan, jangan kita jangan kita sangka buruk. Yang tadinya enggak kepikiran ya. Kan? Kan, anggap benda-benda baik aja. Abang abang keluar dengan siapa tadi ada seorang tadi kesian ibu tunggal tu tak ada siapa tolong dia. Hmm. Abang tolonglah dia. Baik ke bang dia? Insya-Allah. Abang kadang start sampai hati tengok dia dengan anak dia la ilaha illallah. Macam mana kita boleh tolong dia? Kalau tak ada idea. Wah, abang. abang, kalau betul lah abang, kalau cara abang tu eh, memang ikhlas, saya tak ada masalah abang. Yeah, Okey yeah. je. Bawa lah dia ke dalam keluarga kita. Jangan mimpi lah ayat. Kat belakang dah macam ni lah. Jackie, güey, güey, güey, güey, nggak ada nggak ada seorang istri yang mau mau, mau apa bercakap macam tuh cie. pasti nggak ada gitu ya, ya <laughs> makanya jangan mimpi dan juga ya. kita suka rela menjalankan tugas masing-masing suami cari rezeki kadang-kadang istri pun bantu cari rezeki kemudian bila balik pula jangan mungkin lah siapa lagi penat siapa lagi penat jadi mangsa nanti anak masing-masing belum nak tengok siapa penat nah, ha. <laughs> kita ya. balik kita berkasih sayang balik siang pergi kerja balik ambil macam kita charge power lah bila kasih sayang tu charge power power balik Besok tu okey sama-sama pergi kerja cari rezeki semangat Anak-anak pun ajar dia supaya sama-sama jalankan tugas kat rumah Tu sebab kat rumah masing-masing Dekat rumah kunci kebahagiaan adalah kunci spare hmm. wow. <laughs> Suami ada kunci, you isteri ada kunci, anak kunci, spare, ya. mainkan peranan masing-masing mengikut kunci-kunci yang ada tu. Dan kemudian yang terakhir sekali, hubungan itu didasari dengan perasaan kasih sayang dan menyenangkan di antara satu sama lain, bantu-membantu. Sebab ya. kita tengok betul kata Ustaz Langari tadi. Macam mana tengok isteri kita pengorbanan dia besar. Dia buat macam-macam dah untuk kita. Yang paling besar sekali itu sakit beranak. Saya tengok. <laughs> Ya, beranak. Menurut kajian orang perempuan sakit bersalin ni ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Oh. Ya, bayangkan okay. sakit macam tu tu sebab taman kan mini kita. Jangan beralasan takut darah lah inilah <laughs> itulah Pakai cermin mata tu masuk Pakai tutup hidung tu Tengok muka bini kita sudah Sabar yang sabar yang mengucap mengucap Yang tu istri kita walaupun sakit macam tu sakitnya sakitnya dah habis tu kan walaupun baru anak pertama dia cakap apa bang sakit dia anak bang bang lima orang anak sudah lah. lah dia tak ada cakap berhenti yang itu tau maknanya lima kali lagi sudah <laughs> mana dia sanggup sakit lagi kita orang lelaki apa paling sakit dia cakap apa yang paling sakit dalam hidup kita bersunat kan? Apa ya? Itu pun tak ada siapa sanggup mengulang lagi. <laughs> Bercakap dengan anak ke main lagi? Alah. Benar banget ni. Gak ada yang sunat dua kali. Dah habis je kan walaupun baru anak pertama dia cakap apa bang Saksi tu anak bang, bang lima orang anak sudah dah lah Sebab tu, dia tak ada cakap berhenti yang itu tau Maknanya lima kali lagi sudah <laughs> Mana dia sanggup sakit lagi Kita orang lelaki apa paling sakit tu cakap Apa yang paling sakit dari hidup kita Bersunat kan Itu pun tak ada siapa sanggup mengulang lagi <laughs> Bercakap pun enak ke main lagi Alah tak sakit tu <laughs> macam gigit semut Cuba lalas sekali tengah <laughs> Jangan cakap orang termasuk Tapi Tapi orang mempunyai sakit tu nampak orang Gue gue gue langsung berimajinasi cuy gue langsung berimajinasi gimana ya kalau sunat dua kali gitu Astagfirullah itu sebab kadang-kadang kita tengok isteri kita bersalin Tak tergamak gitu Kita sendiri yang cakap yang dah lah Tak payahlah beranak lagi cukup Tapi bang anak kita tak ada lima Dah lah bagilah mak lain pula Itu <laughs> tanda kasih saya, Tanda kasih saya Tak adalah eh Tapi yang penting Sudahlah Bagilah mak lain Seneng je Bang anak kita tak gelik mau jangan ah, bagi lah mak lain pula. Oh, tanda kasih sayang. Tanda kasih sayang. Tak adalah eh. Tapi yang penting mana kita kena ingat dalam hubungan kita, rumah tangga kita yang pertama ingat kepada Allah Allah Ta'ala akan bantu kita mempermudahkan segala-galanya minta kepada Allah yang kedua jangan kita lepas tangan bantu membantu satu dengan yang lain jangan ingat kita keluarga ketua keluarga kita relax jangan ingat dia je isteri tu dan macam hamba pula isteri tu bantu setakat yang kita boleh hmm. kemudian yang ketiga ambil tahu masalah anak-anak kita isteri kita apa masalah cakap kat rumah hari ni apa yang tak ada bang tulang lauk-lauk semua dah habis oh ya ke ha, tak apa tak ada masalah besok kita pergi beli pakai duit kau settle <laughs> yang ketiga benda-benda baik yang kita datang masjid macam ni kan ha, besok baca lagi besar datang ramai-ramai bila dah datang ramai masjid dengar ceramah-ceramah dengar kuliah ilmu agama kitab setiap hari dapat ilmu bawa balik kongsi dengan keluarga tak ada dah benda lain yang boleh selamatkan keluarga kita adinul islam cari hidup islam yang boleh selamatkan keluarga kita dan yang terakhir sekali, elakkan kontroversi dalam keluarga. Oh, yeah, elakkan fitnah dalam keluarga. Kita kadang keluar, kita jumpa kawan sepejabat. Kenapa kita keluar berdua? Dah tahu benda tu boleh datangkan fitnah dan kontroversi. Yeah. Elakkan. Kalau pergi, pergi ramai-ramai. Macam menyediakan masjid nak Nak beri bantuan ke ibu tunggal. Jangan pergi seorang-seorang. Pergi ramai-ramai. Yang imam pergi seorang Tak apa, yang ni aku cover. <laughs> Macam. contoh lah kan. Ha, jadi maknanya yang itu kita kena jaga mudah-mudahan dengan cara itu kita dapatlah mencapai sebuah keluarga yang sakinah. Apapun, terima kasih banyak kepada pihak penganju kesudian mengundang saya pada hari ini. Setelah hari ini, saya pun memang sebenarnya berdebar semalam tak tidur. Macam mana nak pair dengan dia ni kan? Dan <laughs> saya tengok kau jajak menjerit, jajak menjerit. Tadi pun mula kan tak menjerit dah menjerit. <laughs> <laughs> jadi alhamdulillah seronok lah kan jadi memang alhamdulillah enggak ini ya ustaz minta maaf banyak kalau tu saya kata khair enggak yang baik terhadap ceramah di sini sudah selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih ustaz Syamsul alhamdulillah sekarang kita dah habis dekat itulah saja program kita saya tahu tuan-tuan masih menanti-nanti lagi tapi um, kita ada program yang lain saya terpaksa beredar awal jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan InsyaAllah kalau lah tuan-tuan rasa pasangan kami ni ideal untuk kita teruskan lagi dalam masalah kami dalam masalah untuk um, berforum bersama dan walaupun demikian saya tak pernah masuk lagi uh, radio dan TV kan bagi saya ni. <laughs> <laughs> InsyaAllah tak ada politik lah Terima banyak <laughs> Wah, Malam ni tak ada politik kan Okey lah ha, Untuk malam ni lah Eh, tapi kalau mereka tidak lah. bersalah. insyaAllah Mereka bertemu je eh, Kita ada pegangan kita eh, Yang penting Islam tu akan al ya ya'lu wa layu'ala alih Sekian sekali itu Kita jumpa lagi sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okey cuy, ah, itulah tadi. Ah ceramah singkat dia. Ini kayaknya uh, sebenarnya durasinya panjang. Saya tengok itu kalau nggak salah satu jam kemarin ya. Saya lihat di thumbnail. Saya lihat thumbnail aja cuy. Saya lihat tapi gambarnya macam ini gitu ya. Eh, Ustadz Syamsul debat dengan uh, apa Ustadz Abdullah Khairi gitu ya. tapi saya nggak tahu ternyata ini ini ini ternyata videonya ya yang diambil gitu ya kayaknya video yang diambil ini kayaknya video-video di akhir gitu ya di ending-ending ceramah gitu ya pantasan e, baru kali ini saya tengok uh, Ustadz Syamsul Debat itu uh, mendakwa gitu ya mungkin ini karena buru-buru atau uh, mengejar masa makanya agak cepat gitu ya tapi secepat bagaimanapun dia bercakap tetap saya paham karena benar banget yang dikatakan teman kita. Ada teman kita yang berkomentar kemarin, uh, Andy ini karakternya mendengarkan sambil berimajinasi gitu ya. Betul banget. Saya jempol banget yang berkomentar seperti itu kemarin. Betul banget cuy. Saya itu kalau mendengarkan sebuah uh, ceramah atau stand up komedi uh, yang hal-hal yang lucu-lucu, pasti itu saya uh, langsung tiba-tiba berimajinasi gitu ya. Beda kalau kita tengok film yang langsung memang uh, sudah sudah apa namanya sudah beraksi gitu ya. Ini enggak saya yang membuat cerita ini seakan-akan terjadi gitu ya. Berimajinasi macam itulah cuy ya. walaupun uh, cakap dari Ustaz Syamsul Debat itu cepat sangat saya tetap tangkap gitu ya saya tetap tangkap di dan di akhir aduh sayang banget ya sebenarnya saya menunggu ini juga cuy ya eh, di mana uh, Ustadz uh, Abdullah Khairi itu berceramah juga gitu ya tapi di sini agak singkat kayaknya dia kayak jadi ini cuy ya kayak MC gitu ya dia kayak MC di sini cuy dia tadi yang menutup acara nggak tahu kalau di video panjangnya itu apakah ada ceramah dari uh, uh, Ustadz apa Abdullah Khairi apa enggak gitu ya yang pastinya mereka ini eh, adalah Ustadz yang pernah saya riak gitu ya tapi us untuk Ustadz Abdullah Khairi ini belum belum belum saya riak banyak gitu ya. baru satu yang saya riak cuy oke dan mungkin itu aja cuy ya uh, singkat banget kali ini cuy ya durasinya pendek nggak jadi masalah yang penting kita sudah sedikit mendapatkan pengajaran ya dan sedikit <laughs> membuat perut saya itu kaget gitu ya terkocok gitu ya kalau korang masih punya video-video yang mereka duet bareng itu korang bisa komentar di bawah atau kirimkan linknya di instagram yang saya punya oke dan mungkin itu aja cuy ya semoga kalau korang terhibur ya korang terhibur mendapatkan sedikit pengajaran dan mendapatkan uh, apa namanya